Автор ідеї Микола Солдатенко демонструє, як працює його винахід. Машина заводиться з півоберта. Швидкий запуск двигуна зменшує навантаження на поршневу систему, максимальний ефект від надійної роботи акумулятора. Друге дихання стара радянська батарея в ебонітовому корпусі отримала після модифікації. Вот этому аккумулятору вы видели сами, ему в январе месяце будет 15 лет. 15 лет. Кроме того, он у меня 55-ка, но по своим техническим характеристикам после добавления он стал больше, чем 75-ка. Модификатор Омега заливается один единственный раз на всю, как говорится, оставшуюся жизнь срока службы аккумулятора.